ぐりとなぎなたが獲物の体を切り分けた2つ3つ4つ骨と肉をかき分けて血のしぶきを振り払い反撃をかいくぐってさらに一戦その度に勝利が増えて死体は積み上げられる山になってそして ほどなく決着した頃歪んでいる仲間の顔に私は旗と気づいてしまった足元には分けられた敗者のむくろ湧き上がった感情は純然たる達成感自らが振りまいた死の皮を踏みしめてこんな赤黒い肉片をさっきまで漫然と踏みしめていたことを自覚したから私は 静かに愕然としたそうこの手で彼らを殺したのよそれは敵だったからだし殺さなければ死んでいたからでもあっていわゆる避けられない理由があるからこその結果だけどこの場合問題なのは動機でもまして正当性の有無でもない殺人を行う側の心情 つまり私自身が彼らを切り伏せる瞬間に一体何を思ったのか血を反芻して思い悩んだ危機と暴力に陶酔したそうねそれならまだよかった真実はもっと冷たく味も色もない次元そう私は何も感じていない 当たり前のように切り殺すことができたから今虚無感に苛まれている両親の過責や殺人に伴う罪悪感死体を直視したことによる嫌悪感だとかその他いろいろおよそ殺人行為につきまとう負の情動を一切感じられなかった 今もこうして悩んでいるのが倫理的な理屈に引っかかるからだけだということそれが鉄槌のような衝撃とともに私の心断を打ちのめしているアキラは顔を歪めていたのに目を背けたいという生理に抗い歯を食いしばって白ずむほどに拳を握りながら死と向かい合っていたというのに。 それがいわゆる戦士の反応普通の感性を持つ人が覚悟を持って立とうとしている行動だってよくわかるだからより浮き彫りになってしまうの私の反応そのいびつさそれにあいつもカッパしていた我も人彼も人 だからこそ生じる痛みを忘れてはならない戦場において自分たちは対等であり厳然たる心構えを持っているからこそ戦えて立ち向かうことができるのだとそれを忘れてしまったらまさに獣同士の暗い間傲慢を振りかざすだけの非人獣殺し合いを正当化するつもりなんてみじんもないけど 深淵に飲まれないためには戦場での理念がいる畜生を食らうため畜生に落ちてはならないから凄惨な所業の中だからこそ人の聖堂を譲ってはならない最低限の敬意と尊厳を互いに守らなければならない命のやり取りにおいていっそ不合理とも言える心情をこそ誇りと詮するおおしい気概 すなわちそれこそ戦の誠でねそこについては同感だわ一も二もなくうなずけるあいつはそこを間違えないし仲間たちも深く胸に刻んでいる私だって当然同じ否定する道理はどこにもない奪う者の価値を知らずに 相手の性を軽んじればそれはそのまま自分の志をないがしろにしているのと変わらないもの生きること殺すこと勝つということ奪うこと全ては一つにつながっているってそう分かっていて、分かっているのよ そんなことは今さら誰に説法されるまでもなく知っているの知っているはずなのに家柄上仲間内でその手の概念に最も触れて育ったのはこの私そこに確たる自負も持っていたのにねえどうして痛まないのよ感じない。 生すぎりになった胴体を見ても足元にぶちまけられた脳症を見下ろしても心にはさざ波一つ起こらなかった凄惨な死骸だなってたったそれだけ4層突破の際に修羅場を見せられ恐れはしたけど今思えばあれもどこかずれていたのかいざ戦いに直面すれば 全て忘れて勝った勝ったと流血を踏みしめながらこの上なく醜悪にはしゃいでいたのよガドリンコ何よそれありえないじゃない殺したのよ奪ったのよ敵とはいえ多くの命を確かに絶ったはずなのに込み上げるものがまるでないのよそれどころか 現実感すらどこか希薄で肉を断つ感触をどれだけ思い返してみても吐き気一つも要さない同じことを今すぐやれと言われればおそらくよりうまくできてしまうでしょうねそんな確信だけがある当たり前のように戦って当たり前のように殺して当たり前の自分を貫く なんて異常なメンタルなんだろうまるでリアリティの欠如した漫画のようで自覚するほどに恐ろしくなって仕方がないの不思議な力を手にした学生が次の瞬間には何の葛藤もなく敵を殺して大勝利そんな作り物めいた不感症を連想してそれが震えるほどに恐ろしいだからこう思ったの。 私はまだ現実を見ていないんじゃないだろうかってこの夢はやっぱりバーチャルで自分は不思議な力を手にしたメイキング済みのキャラクターその手の推記すべき認識が心のどこかに救っているんじゃないのだろうかそれともあるいは自分に酔ってる戦う者の義務と使命 仲間に絆力を合わせて朝に帰るそれが綺麗な目標だから共に目指すという今を心地いいと感じているのは嘘じゃないだから無感で手を下せるの仕方がないって言い訳したままそれを勇気と勘違いして さも交渉ぶりたいと思う気持ちが殺人の痛みを麻痺させてるっていうのならそれが真実かはわからないけど十分あり得る話だわだってここは夢の中真相心理を反映するならこれ以上の舞台はないもの潜在していた甘えが顔を覗かせる確率は現実よりはるかに高いはずだから そしてそれだけに私は悔しい仲間に顔向けできないことが何より胸をうずかせる手のかかる大バカばかりで私がいないと何もできない連中だけど大切な部分だけは絶対に違えないのを知っているのよこんな覚悟の欠けている人間が混ざっていいはずないじゃない何が仁義発行 ふさわしくない資格がないのよこんなざまじゃ自分で自分が許せないだからねえ何か言いなさいよ柊今回だけはあんたに諭されてあげるからいつもみたいに偉そうな言葉を吐いて私を安心させてよねえあんたが こんな私を知ってそれでも仲間だと言ってくれたらきっと全部大丈夫私は自信を取り戻せるこの夢が覚めたら相談に乗ってよいえ乗りなさいだって奴隷は主人の悩みに答えるものだしそうでしょイーラギだから私は あんたに会いたい。